Lorena, o que você fez? Passei batom, passei maquiagem. E você acha certo fazer isso? Olha o que você fez na parede ali. Você acha, fazer, você acha certo fazer isso, Lorena? Não, né? Então por que, que você faz? Não, eu tô falando sério, não tô brincando. Tá cheio das graças, né? E como que você passou batom nisso aí? Batom se passa na sobrancelha? É na sobrancelha que se passa? Hein? Não é na boca, não? Ah, então tá bom. Você vai fazer de novo? Tá. Vou jogar no YouTube esse vídeo aqui, tá bom? parecendo o inimigo do Homem-Aranha. Só falta fazer nariz agora. Coisa feia. Você faz isso com sua mãe, sua mãe te quebra em duas. Porque eu vou te levar nela lá. Tá, tchau. Hum, que palhaço. Tira a mão disso aí, isso aí tá sujo, isso aí é de varrer o chão. 高丽殿。